Ja, die Batterie ist jetzt aufgefüllt mit unserer Lösung. Ne? Haben ja vorhin gesagt, wie viel wir reingemacht haben. Ja, jetzt haben wir hier eine kleine blaue LED und wollen mal gucken, ob da auch ein bisschen äh, Leistung dahinter jetzt da ist. Ne? Also wie gesagt, ursprünglich war es eine 6 Volt Batterie. Wir haben vor dem Multimeter nochmal rangehangen, hat 4 Volt angezeigt, ohne dass wir sie erst geladen haben. Und ohne dass wir sie jetzt irgendwie an, externe, an ein externes Ladegerät angehangen hat, leuchtet die wie Sau. Jetzt sind wir hier beim Opa zu Hause. Und da steht sie nun, die allererste Kristallbatterie. Und nach wie vor funktioniert sie. <laughs> so, wir hatten sie ein einziges Mal aufgeladen. Das war jetzt im mal, Dezember, Februar, im, im März ungefähr war das gewesen. Ne? um die Dreh rum. Februar, März ist er nochmal geladen worden. Ne? Und seitdem hält sie aus. Bewegungsmelder ist nonstop an. Nur das Lichtchen geht dann halt an, wenn was die Tür geöffnet wird. Haha, schön.